Hi there. Bugungi mavzuyimiz if and when, ya'ni ikkita gaplarni bog'lashda ishlatiladigan qo'shimchalar bilan tanishamiz. If ma'nosi agar degani, when qachon. Xo'p, ifni gapda tarjima qilganimizda agar ma'nosida tarjima qilib ketsak bo'ladi, ya'ni qo'shma gaplarda. Xuddi shu o'zini ma'nosida keladi. Lekin when e, whenni qachon deb tarjima qilmaymiz qo'shma gapda kelganda balki e, gapga o'sha qo'shma murakkab gapga da qo'shimchasini beradi misol uchun men nimadir qilganimda yoki nimanidir ko'rganimda e, nimadir sodir bo'ldi e, shunga o'xshash qo'shma gapda mm, ishlatiladi ho'p bugungi mavzuyimizni nomi when i do and when i've done if and when ho'p when i do when i've done ikkitasi ham o'sha biror nimani qilganimda bajarganimda ma'nosida ishlatiladi ma'nosi deyarli o'xshash ya'ni qo'shma murakkab gapda kelganda ho'p qani bo'lmasam mm, man qanday holatlarda ishlatilishini ya'ni if when qaysi holatlarda ishlatilishini mana shu mm, qoidalar orqali ko'rib ketamiz ho'p study this example amy is on a train uh, she's calling a friend amy is on a train. Uh, Amy poyezdda. She's calling a friend. Uh, demak, u do'stiga qo'ng'iroq qilyapti. She's calling a friend. I'll call you again later when I arrive. I'll call you again later when I arrive. Mana gap e'tibor bersak, when I arrive. Uh, bo'lib kelyapti men yetib kelganimda arrive yetib kelmoq degani when i arrive yetib kelganimda yetib kelganimda nima qilaman deyapti i'll call you again later demak keyinroq deyapti uh, again yana uh, call qo'ng'iroq qilmoq keyinroq yana qo'ng'iroq qilaman ya'ni yana telefon qilaman men yetib kelganimda demak yetib kelganimda keyinroq qo'ng'iroq qilaman da qo'shimchasini beryapti yetib kelganimda Hop. I'll call you again later when I arrive. Demak hozirgi gap is a sentence with two parts. Mm -hmm. Demak, e, mana shu gapni mm, ikkita qismlik e, part qism degani ikkita qismlik mm, gap deyapti. I'll call you later when I arrive. is a sentence with two parts. Demak, ikkita qismli gap. The main part, the main part, asosiy qismi, asosiy qism, I'll call you again later. Demak, bu yerda gapning asosiy qismi I'll call you again later. Men senga keyinroq qo'ng'iroq qilaman. And when? When I when I arrive. Demak, bu hmm, ikkinchi qismi bo'ladi. Asosiy qismi I'll call you again later. Xo'p, keyingi ikkinchi, ikkinchi darajali qismi when I arrive yetib kelganimda when hop the time is future later but Amy says when I arrive not when I will arrive the time is future demak bu aytyapti uh, bu action ya'ni ish harakat kelasi zamon zamonda sodir bo'ladi ya'ni uh, bu keyin qo'ng'iroq qilaman deb kelasi zamonni aytyapti future lekin gapda when i arrive deb present simple deb beryapti not when i will arrive when i will arrive deb aytmayapti ho'p bu shunaqa qoida buni e, doim eslab qolish eslab bu yerda eng muhim birinchi navbatda eslab qolish kerak bo'lgan narsa demak qo'shma murakkab gapda when ishlatilganda when bilan gapni ikkinchi darajali qismini mm, yasalayotganda hmm, whendan keyin doim mm, present present zamoni keladi present simple yoki present uh, perfect hop davom ettiramiz hozir uh, bu yerda shunchaki misollar mm, misol beryapti uh, bu yoqda qolganida qaysi holatlarda ishlatiladi qaysi holatlarda ishlatilmaydi farqlarini ma'nosini hammasini uh, yaxshilab detalni tushuntirib ketaman hop misolni davom ettiramiz we say when I do something not will do when I do something hozirgi aytgan gapim men nimanidir qilganimda when something happens when something happens biror nima sodir bo'lganda not will happen will bilan ishlatmaysiz uh, и bu yerda uh, qachon deb tarjima qilinmayapti whenni diqqat diqqatingizni qarating bu yerga uh, whenni qachon deb E, tarjima qilmayapti balki gapga da qo'shimchasini beryapti nimadir sodir bo'lganda yoki nimanidir qilganimda ho'p endi mana yaxshilab chuqurroq ko'ramiz ya'ni qaysi holatlarda ishlatiladi uh, some more examples hmm, yana ozgina demak bir qancha misollar we'll go out when it stops raining we'll go out when it stops raining uh, go out tashqariga chiqmoq biz tashqariga chiqamiz qachon qachonki uh, when it stops raining hmm, yomg'ir yog'ishni to'xtasa biz yomg'ir yog'ishni to'xtaganda tashqariga chiqamiz ya'ni ko'chaga chiqamiz not when it will stop not when it will stop will bilan ishlatmaysiz when, uh, when it will stop desa bu o'zi grammatik xato bo'ladi Xo'p, when agar da qo'shimchasi bilan tarjima qilishga qiynalsangiz, hmm, gapni boshdan tarjima qilib ketishingiz mumkin. Mana uh, will go out, will go out biz tashqariga chiqamiz. When qachonki da emas, endi qachonki deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Shunda ham uh, gapni ma'nosini yo'qotmagan bo'lasiz. Uh, biz tashqariga chiqamiz, ko'chaga chiqamiz. Qachonki it stops raining Э, yomg'ir yog'ishni to'xtasa yoki to'xtaganda yana dani qo'shishingiz mumkin shunaqa holatda tarjima qilsangiz ham bo'ladi muhimi strukturani eslab qolsangiz bo'ldi when you are here again you must come and see us when you are here again you must come and see us uh, sen shu yerda yana shu yerdaligingda when you are here again again yana degani sen e, yana shu yerdaligingda you must come sen kelishing kerak and see us hmm, va bizni ko'rishing demak e, sen kelib bizni ko'rishing kerak deyapti sen yana shu yerdaligingda e, you are here again yana shu yerdaligingda hali ham shu yerdaligingda bizni kelib ko'rishing kerak don't forget to lock the door when you go out. Mm -hmm. Don't forget to lock the door. Uh, forget unutmoq, lock. Lock qulflamoq degani, lock the door, eshikni qulflamoq. Demak, don't forget deyapti, unutma nimani? To lock the door, eshikni qulflashni. When you go out. When qachonki you go out, sen tashqariga chiqqaningda. Not will go. Whendan keyin demak bu yog'i will bo'lmaydi. Esingizda bo'lsin. Bu juda ham uh, asosiy muhim Э, mana shu unitdan eng muhim oladigan narsangiz shu will bilan kelmaydi balki present bilan keladi present simple yoki present e, perfect hozir ko'rasiz present perfect bilan kelishini ham the same thing happens after while before uh, after as soon as until ho'p the same thing happens deyapti bir xil narsa sodir bo'ladi after keyin Uh, while uh, davomida before oldin after keyin as soon as bilanoq until uh, gacha demak mana shu struktura when when bilan ishlatayotgan when you go out ya'ni present simple holatida kelishi mm, present zamoni bilan kelishi while before after as soon as until mana shularni hammasida ham mm, xuddi when uh, when ga o'xshab ishlatiladi ya'ni struktura bir xil bo'ladi misollarni ko'raylik misol uh, misol ko'rsak tushunishga osonroq bo'ladi what are you going to do while i'm away what are you going to do mm -hmm. nima qilmoqchisan deyapti going to do moqchi bo'lmoq kelasi zamon uchun what are you going to do nima qilmoqchisan while I'm away while I'm away uh, away degani be away boshqa joyda bo'lmoq o'sha uzoqda bo'lmoq mm, misol uchun uyingizdan uzoqda bo'lsangiz I'm away deyishingiz mumkin xullas uh, away ma'nosi boshqa joyda degani be away boshqa joyda bo'lmoq olisda bo'lmoq yoki while I'm away nima qilmoqchisan men uh, ya'ni ketganimda boshqa joylardaligimda olisdaligimda uh, while while bilan whenni tarjima tarjima qilganingizda uh, deyarli ma'nosi juda yam o'xshash bir xil bo'ladi lekin ozgina farqi bor keyinchalik tushunib olasiz buni hozircha uh, when bilan while tarjimasi mm, deyarli bir xil deb tushunsangiz bo'ladi while I'm away lekin ozgina farqi bor hozir bu lekin muhim emas siz strukturani o'rganishingiz kerak birinchi navbatda struktura muhim while I'm, I'm away demak yana present bilan kelyapti present simple bilan while I'm away hop before you go before you go yana ko'ryapsiz before oldin hmm, qoidada borda bizda before bilan ham the same thing happens ya'ni bir xil narsa sodir bo'ladi before you go ketishingdan oldin before you go ketishingdan oldin there is something I want to ask you. There is something I want to ask you. Uh, there is something, bir narsa bor. I want, men xohlayman to ask you. Sendan so'rashni. Demak, sen ketishingdan oldin sendan so'rashni xohlagan bir narsam bor deyapti. Bir narsa so'ramoqchiman degan ma'noda aytyapti. Before you go. Mana bu joyga e'tibor bering. Before you go. Before you will go emas. Before you go ketishingdan oldin. Wait here until I come back. Wait here, shu yerda kut. Until gacha degani until I come back. I come back. Demak, qaytib kelgunimcha, come back qaytib kelmoq. Qaytib kelgunimcha shu yerda kut. Until I come back. Mana yana uh, until I will come back demayapti. Until I come back. yoki till I come back. Until bilan tillni ma'nosi bir xil. until, till sinonim sözler. Wait here till I come back yoki wait here until I come back. Ikkitasi ham ma'nosi bir xil. Xo'p. You can also use the present perfect. Hmm, Mana endi kelyapti. You can also use the present perfect. Have done. After, when, after, until, as soon as. aha demak mana shular bilan when after until as soon aslar bilan e, present perfectni ham ishlatsang bo'ladi deyapti present perfectni ham ishlatish mumkin have done misol ko'ramiz can i have the newspaper when you finished with it can i have the newspaper when you finished with it endi aytyapti can i have the newspaper e, gazetani olsam bo'ladimi can i have have mm, have degani bor ma'nosini bilishingiz mumkin have yana ma'nosi can i have something desangiz o'sha narsani olsam bo'ladimi ya'ni egalik qilsam bo'ladimi shunga olib tursam bo'ladimi degan ma'noda ham keladi can i have the newspaper gazetani olsam bo'ladimi when qachonki you've finished with it you've finished with it sen demak uni tugatganingda gazetani tugatganingda finish with finish with biror nimani o'sha tamomlab tamomlash biror nima o'sha nimadir foydalanayotgan bo'lsangiz yoki nimadir qilayotgan bo'lsangiz o'shani siz tugatsangiz demak finish finish with finish tugatish don't say anything while uh, bu nima ism i and xitoycha ismmi bilmadim qanaqa ism ho'p просто he deb ketamiz he u uh, don't say anything while he's here hmm, don't say anything while he's here hech nima dema deyapti don't say anything hech nima dema hech nima aytma while uh, demak he is here u shu yerdaligida while mana mana bu joyda ham kelyapti while hmm, bu yerda ajratib ko'rsatmabdi lekin xuddi shu struktura while uh, while he is here u shu yerdaligida u shu yerdalik paytida hop wait until he has gone wait until he has gone could deyapti gacha u uh, ketgan u ketgungacha shu yerda could E, u ketguncha kut demak hech hech nima aytma u shu yerdaligida hech hech nima aytma ketgunicha kut deyapti wait until he has gone demak present perfectni ham ishlatsak bo'ladi ho'p davom ettiramiz qanaqa holatlar bor exceptional ya'ni mustasno holatlar bormi we use the present perfect to show that one thing is complete before the other Mm, we use the present perfect deyapti biz present perfectdan foydalanamiz to show ko'rsatish uchun that uh, one thing bitta narsa is complete tugatildi bitta narsa tugatildi before the other uh, boshqa narsadan oldin demak bir uh, bir narsadan oldin tugatilgan ish harakatni ko'rsatish uchun present perfectni ishlatamiz the two things do not happen together the two things do not happen together demak ikkita narsa e, teng sodir bo'lmaydi demak aytyapti bu yerda present perfectni ishlatish uchun ish harakat e, ketma ket sodir bo'lish kerak bitta ish bitta ishdan oldin yoki o'sha keyin sodir bo'lish kerak ana o'shanda present perfectdan ishlatamiz misol ko'ramiz when i phoned kate we can go out when I've phoned Kate. Men Kate uh, men Kate'ga telefon qilganimda hmm, when I I phoned phone phone degan telefon qilmoq. When I phoned Kate, Kate'ga telefon qilganimda we can go out. We can go out. Biz tashqariga, ya'ni ko'chaga chiqishimiz mumkin. Hop, endi bu mana shu xuddi shu gapni ma'nosini teng deyapti. Uh, equal teng. First I'll phone Kate. mana birinchi ketga telefon qilaman and after that va undan keyin we can go out biz tashqariga chiqishimiz mumkin demak mana bu gapni when i phone kate we can go out ma'nosi mana shu uh, first i'll phone kate and after that we can go out ga teng xuddi qoidada aytgandek ish harakat ketma ket sodir bo'lishi kerak e, present perfectni ishlatish uchun ya'ni mana shu e, when qanaqani e, e, when after until as soon aslar bilan ishlatganimizda ish harakat demak ketma ket bo'lishi kerak faqat present perfect uchun do not use the present perfect if the two things happen together do not use deyapti foydalanma the present perfect present perfect ishlatma if agar The two things, ikkita narsa happen together. birgalikda sodir bo'lsa demak ikkita ish harakat birgalikda sodir bo'lgan paytda present perfect ishlatmaymiz when i phone kate when i phone kate i'll ask her about the party when i phone kate i'll ask her about the party men katega qo'ng'iroq qilganimda I'll ask her, men undan so'rayman, about haqida the party, bazm, ya'ni kecha. Bazm e, o'sha kecha haqida so'rayman. Men Ketga qo'ng'iroq qilganimda e, kecha, ya'ni bazm haqida so'rayman. Not when I phoned. Mana present perfect bilan ishlatilmaydi. When I phoned deb ishlatmaysiz, chunki bu yerda ish harakat mm, ikkitasi teng sodir bo'lyapti. When I phoned Kate, demak keytga telefon qilib e, o'sha telefonda gaplashayotgan paytida e, party haqida ham ya'ni bazm haqida ham so'raydi ish harakat birdan bo'lyapti together shuning uchun present simple ishlatyapmiz lekin present perfect ishlatilganda ish harakat ketma ket bo'lishi kerak edi It is often possible to use either the present simple or the present perfect. It is often possible to use demak ko'pincha deyapti ko'pincha tez tez hmm, present simple yoki present perfectni foydalanish mumkin yoki unisini yoki bunisini foydalanish mumkin mana misollarni ko'ramiz i'll come as soon as i finish i'll come men kelaman as soon as i finish men tugatishim bilan demak tugatishim bilan as soon as bilanoq degani tugatishim bilanoq kelaman I'll come yoki I'll come as soon as I've finished. Men tugatishim bilanoq, tugatganimdan keyin, ya'ni tugatishim bilanoq o'q, uh, kelaman. You'll feel better after you have something to eat. You'll feel better after you have something to eat. Sen o'zingni yaxshi qilas, yaxshi his qilasan deyapti. You'll feel better, o'zingni yaxshi his qilasan after you have something to eat demak biror nima yeb olganingdan keyin yoki biror nima yeyish biror yeyishga biror nima bo'lgandan keyin yeb olganingdan keyin e, o'zingni yaxshi his qilasan yoki you feel better after you've had something to eat mm, ma'nosi xuddi shunaqa o'zingni yaxshi his qilasan e, keyin biror nima yeb olganingdan keyin biror nima yeb olganingdan keyin o'zingni yaxshi his qilasan yoki uni yoki buni e, foydalansa bo'ladi deyapti ho'p davom etamiz if and when if and when after if we normally use the present after if we normally use the present demak ifdan keyin hmm, yeah, if agar degani agardan keyin Uh, we normally use the present. Biz uh, o'sha present zamonini ishlatamiz. Uh, odatda biz present zamonini ishlatamiz qachon ifdan keyin. If I do, if I see, etc. Demak, agar men qilsam, agar men ko'rsam hmm, va hokazo. For the future, demak kelasi zamon uchun. Kelasi zamonni nazarda nazarda tutganimizda, kelasi zamon haqida gapirmoqchi bo'lganimizda ham, ya'ni if bilan ana shunda ifdan keyin present zamoni keladi misol uchun I'll be angry if it happens again. I'll be angry. Hmm, men meni jahlim chiqadi, men achchiqlanaman if agar it happens again. U yana sodir bo'lsa. Demak, shu narsa yana sodir bo'lsa, meni jahlim chiqadi. Not if it will happen hmm, e'tibor bering if it will happen deb mana bu holatda kelmaydi ifdan keyin e, har doim present zamoni keladi e, ikkinchi misol hurry up if we don't hurry we'll be late hurry up demak e, tezroq bo'l deyapti shoshil if we don't hurry if we don't hurry agar shoshilmasak if we don't if we will not hurry demayapti uh, unda strukturaga to'g'ri kelmaydi grammatichеский xato bo'ladi will be late biz kech qolamiz if we don't hurry ho'p davom etamiz we use if not when for things that will possibly happen or not happen biz ifni ishlatamiz deyapti we use if biz ifni ishlatamiz uh, whenni emas Uh, for things narsalar uchun uh, qaysiki uh, that will possibly happen demak ehtim o'sha sodir bo'lish ehtimoli bo'lgan narsalarga yoki sodir bo'lishi ehtimoli bo'lmagan narsalarga ya'ni possibility ehtimollik bo'lgan joyda ifni ishlatamiz misol uchun if it is, it is raining this evening i won't go out If it is raining this evening, I won't go out. Agar deyapti, uh, shu tunda, bugun kechda yomg'ir yog'sa, uh, I won't go out. Ko'chaga chiqmayman. Not when it is raining. When ishlatmaysiz bu yerda. Uh, agar when qo'yib gapni tutsangiz, when it is raining this evening, bugun kechqurun yomg'ir yog'ayotgan paytda i won't go out bunda ma'nosi boshqacharoq bo'ladi hozir ko'ramiz pastda chiqish chiqadi ho'p demak possibility possibility ehtimollik bo'lgan paytda ifni ishlatamiz ikkinchi misolni ko'ramiz don't worry if i'm late tonight don't worry if i'm late tonight xavotir olma deyapti don't worry xavotir olma if I'm late tonight. Agar bugun kechqurun, bugun tunda kech qolsam. Agar men agar men bugun kechqurun kech qolsam, xavotir olma. Not when I'm late. When I'm late emas. Bunda ma'nosi boshqacharoq bo'ladi. Hozirga yetib kelamiz bunga ham. If they don't come soon, I'm not going to wait for them. If they don't come soon, I'm not going to wait for them. agar deyapti if they don't come soon e, agar ular tez tezroq tez kelmasa e, soon degani tez e, soon soon tez tez tez tezda shunaqa shunga o'xshagan ma'no o'zbek tilida sunni qanaqa bo'ladi tez bo'ladimi tez shunaqa tez if they don't come soon agar tez kelish ular tez kelmasa i'm not going to wait for them. Men ularni kutmayman. I'm not going to wait for them. Men ularni kutmayman. Mana endi when, when dan qanaqa farqi bor? When ko'ramiz. We use when for things which are sure to happen. We use uh, when for things which are sure to happen. Demak, when ni qachon foydalanamiz deyapti. When ni narsalar uchun foydalanamiz, uh, qaysiki ular aniq sodir bo'ladi aniq sodir bo'ladigan narsalar uchun whenni ishlatamiz sure e'tibor bering sure when uchun sure aniq bo'lishi kerak sure endi if uchun possibly bo'lishi kerak possibility ehtimollik uh, if ifda ehtimollik bo'ladi bo'lishi mumkin endi when bo'lganda u aniq bo'ladigan narsa hop compare hmm, solishtiring deyapti I might go out later I might go out later. Men mm, keyinroq ko'chaga chiqishim mumkin. Might ko'chaga chiqishim mumkin. It's possible. It's possible. E, demak, bu, e, bu buning ehtimoli bor. If I go out, I'll get some bread. If I go out, I'll get some bread. Agar men ko'chaga chiqsam, if I go out, I'll get some bread. demak non olib kelaman deyapti bir ozgina non olib kelaman I'm going out later. I'm going out later. For sure. Uh, men keyinroq ko'chaga chiqmoqchiman. Ko'chaga chiqaman. Hmm. For sure. Bu yerda demak aniq. Bu bu yerda ish harakat aniq. Plan qilib qo'ygansiz siz oldindan. Э, ko'chaga chiqmoqchisiz bu plan qilingan narsa э, endi when i go out when i go out men ko'chaga chiqqanimda siz o'zi aniq planlashtirdingiz ko'chaga chiqqanimda deyapsiz endi i'll get some bread men mm, demak ozgina non olib kelaman siz bu yerda e, ko'chaga chiqishingiz ham non olib kelishingiz ham e, bu yerda aniq narsa siz oldindan reja qildingiz demak birinchi gapda esa bu yerda ehtimollik ehtimollik bor if if holatda aytganingizda agar ko'chaga chiqsam deyapsiz ehtimoli bor buni chiqsangiz agar non olib kelasiz chiqmasangiz olib kelmaysiz ho'p mana mana shu hmm, bugungi darsligimizni hmm, oxiri bo'ladi umid qilamanki e, bu mavzu anchagina tushunarli bo'ldi Xo'p, keyingi darsda ko'rishguncha xayr.